ပိုင်းနိမ့်နိမ့်တက်အားရှိပါရှိအားရှိပါရှိအားရှိပါရှိအားရှိပါရှိအာအမမရှိတော့တတ်မပြတော့ဘူးနည်းနည်းလေးရှောင်လိုက်တော့မယ်ဘတ်ဘတ်မရသေးရပြီဗျာတက်ပြပါတက်ပြပါတက်ပြပါလာလာလာအားရှိပါရှိအားလာကျွန်တော်ရှိရပဲကောင်းမင်းအဲ့ဒါအားရှိပါရှိတယ်အဲ့ဒါအားရှိခံမှာအဲ့ဒါအားရှိခံမှာ mà, nhà ấy bên nó con nó con này đi khăn vào cho cho đi bộ khăn em à nó tắt điện đi, tắt điện đi, tắt điện đi, nice, nice nice, con nó con con rồi con rồi 我被波得闹阿鲁。快点，别这样。你慢慢，你你你帮我，你帮我。啊，拿红拿红盖来。Help！你帮我，你帮我，你帮我。啊，不会打，不会。红盖多少光？再给我，再给我，再给我。要不，不会，不会，不会，不会，不会。我这边，我这边嘛。这边，这边。 တိုင်းတိုင်းရောက်ချင်ရရတွေးတွေးကြည့်တာအတန်းအောင်ကံမျိုးကျွန်တော်တို့နင်းနေအပေါ်တက်တော့ဟုတ် Thank you ဟုတ်တက်တာကလားကွာ Thank you Thank you Thank you 哦，东大一点。 တော်ခုံတက်သွားတယ်။ဒီအောက်ကြောင်တေရော။အဲ့ဒီလမ်းနေရာရောက်ခဲ့ပါဘာ။ I got supplies. အော်ကပ်ပြချင်။အေးတူတူတူတူတူတူတူတူတူတူတူခေါင်းရမမြင်ဘူး။အော်ရငါတိုင်ပြန်ချောင်းနေရလို့ပေါ့ဟာ။တက်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမလား။မတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်မတက်ခုနလိုပေါ်ပေါ်ခုနပေါ်လာတဲ့ဒီဘက်ထဲမှာခေါင်းရမမြင်ဘူး။မဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ်ကြည့်နေတာဟိုကောင်စင်းလာမှဆိုတော့။အာပေါ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်။ တော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်မင်းဟာကွာငါကြည့်မလို့ပြပြဝင်သွားတယ်ဒီလိုတော့မစိတ်မရှိတော့ဘူးလားအိမ်သားဟောဟောပြန်ကြည့်ပြတာနော်အိမ်သားဟောအိမ်သားတွေ့တော့မဆက်ပါဘူးရောဘဲကိုတက်အိမ်နဲ့ကြာလို့ ဒီဘက်ဘာရုံးဒီခြေတိုင်းခြေတိုင်းမိမတစ်ကောင်ရောက်နေမိမတစ်ကောင်ရောက်နေခြေတိုင်းရောက်နေဟဲ့ဟေးမကမကတွေ့နေဟယ်လိုဟယ်လိုပြည်တာအဲ့ဒီငါးလေးလေးလေးတုံးခုနှစ်တုံးငါးပါတရားမတရားမတရားမနောက်ကထောက်ထားတာနင်ပါပါအရန်နောက်မှာမင်းတို့ကိုကြီးထောက်ထားတယ်ဟာလာအရန်ပြတ်ပြတ်လိုက် ခလိုက်တက်ကြတာကလည်းဟိုင်းပါဖေးမားနေမင်းတို့ကွာအာဖေးမားနေရစားတာပေါ့အော်စစ်မနော်စစ်မနော်လည်းစစ်မနော်ပြင်းပေါက်တယ်လေတက်ပြစ်မယ်တော့မြင်အောင်နေတယ်ထွက်ပြေးတော့ပြက်အိမ်ပါနော်တက်ပြက်ပြက်အိမ်ပါနော်တောင်းတောင်းတဲ့ဒီကလေးတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းတဲ့ဒီကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တောင်းကြည့်နေပါအဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာအာမေဂျာတောင်းရှိစီကူရီတီဂရိတ်ပါလားအဲ့တော့ကတော့ Lakai lakai ini pun kaji lakai lakai sekarang mana lah? Eh, lari. Itu dua lari lakai sekarang mana ni? Kau salah aku kau sekarang mana ni? Panas panas ni. Bom lah kau. Jom jom jom jom makan aja jom. I got supplies. Eh, foto lo. Kau kau ini mana sekarang mana ni? Lo lo ni jaya mana? Jobi kau. Jobi kita kau. Lo ni jaya mana? Lo lo lo tu lo tu ni lah. Ah. Selama ni lah. Ah. Lo ni. Sao vậy? Lo lo ni mà giờ lo ni lo ni. À, đi vô rồi lo ni rồi. Bukan kau si aja ni. Alu si aja, lo ni. Si aja, si aja. Lo ni yang mana? Dia lo. Mana yang, mana yang, lo ni. Dia cuma siapa kan? Dah, dah, dah, dah, dah. Neo, neo, neo. Watch out. Coi. Tao, tao, tao, có cái toa đi, có cái toa. Toa này đi đây ở đây ở đây ở đây bốn viên bốn viên bốn viên ở đây bốn ba số ba này áo ở đây bị qua anh mẹ anh mẹ anh mẹ anh mẹ anh mẹ lên à chỉ cầu quá đẹp quá ကျော်ကျော်မင်းအဲ့တီ30ရာတီ30ရာတီ30ငါ16 16တောင်းတာမသိငါမဖြေဘဲပစ်တာတိမ်ပဲမှန်မသိဘူးအပေါ်ကဆိုအပေါ်ကနေခုံတက်ပြီးပစ်တော့တီလွဲတာနေပါနဲ့မသိဘူး Thank you အေးစက်ကတော့လေးပါပါလေးကွာအေးယူချင်နေဆိုတော့အေးစက်ကတော့လေးအေးစက်ကတော့လေးရှိရင်ပေးပါလားငါ့ကိုအေးယူချင်ခိုင်းထားတော့ပါလို့ပါအန်ဖိုးအော်ရရရရဟာခေါင်းကြီး ပါဝါအော်တိုဖစ်ကနဲ့ကျွန်တော် AOG ကကောင်းစောင်းမကြည့်ပြရနေတယ်မတော့ဘူးကြာအဲ့အော်တိုဖစ်ကတုံးတာမကပါဒီမှာဒီမှာဝက်လို့ရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာစိတ်တွေအများကြီးရယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကျွန်တော်အများကြီးကောက်ကမယ်ကျွန်တော်စိတ်ခမဲကြီးဗျာစိတ်နေစိတ်နေပြီးတော့စိတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မတိုင်းမှပြီဘာလို့ပြရပါမပြီးပါဘူးလာလာလာလာအကောက်ကိုကောင်းအောင်ကြော်ရဲအမကနဲ့အေးရှိရတော့မင်း၃ဝင်းယူလိုက်တော့ရော၃ဝင်းယူလိုက်တော့ ရလားချက်သွားရင်အာချက်ပါအောင်အမျိုးပြလိုက်မဟုတ်ဘူးလေလားအဖို့ပဲလားအာဟုတ်ကဲ့လားကြောက်ပြီတကိမာရဲ့ body လေးစလေးစအာဘလို့ body တော့ကြောက်ပြီတကိ body မမအောင်အာမကနေမယ်ကျွန်တော်အာမကနေအပြာကားစီတော့အပြာကားစီအာမကနေမယ်ကျွန်တော် emoji bra မကနေမယ်တိတာပါ emoji bra ဟော bra စီကပန်းအောင်တော့ emoji bra ကိုနာမည်ပေးတာလာလာ bra လာ bra လာ bra bra bra ဘော Eu vou de braço. Eu vou de braço, só ada, ada kamu di brow tidak? Ada. di brow. Kamu di brow pina. Kamu di keluarga kamu nih kau. Kamu di brow Kamu yang pincar. Ayo, kakak kamu kakak. Kai kai. Eh, udah Eh, mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau Eh, abang, abang, abang, abang, bagi, bagi. Ah, biar aku, abang, biar aku, biar, biar. Oh, taki ya, taki ya. Eh, uji coba. Saya, saya tahu sudah dia, abang. Kau, dia kalau cari lagi, abang. Mama, mama, mama, ya, di mana, di mana, di mana. Tadi, tadi, tadi. Oh, ya, mana, mana, mana, aku mana, aku mana. oh có lại cái tạc kia bảo quả Watch ဒီ out ကနေမှဖြစ်နေရတာဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ဖက်ဖြစ်နေနှစ်ဖက်ဖြစ်နေ။နားလေ AUG ပါပါတယ်။မာလေ AUG ပါတယ်ဖရန်စစ်ကအော်အဲ့တော့ကောက်တာဒီကောင်နေဟိုကောင်ကေးရွာ I got supplies ။ဒုတိယတရားလေးပါလားဘ I ရာ got supplies ။ဒုတိယတရားလေးပုံတရားလေးနဲ့ပုံဆိုးတယ်ဘရာ။ဘရာတရားလေးနဲ့ပုံဆိုးတယ်။ ဆောင်ရန်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါဗျာခုနကားပေါ်နေပြတော့လေဆောင်ရန်တော့ပြတော့ပြတော့ပြခဏဒီမှာလေအဲ့တော့ကောင်းနေလေဘရာရဲ့တော့ကာကာကာကာဘရာကာဘရာဘရာဒီပေါ်မှာကာပေါ်မှာကာတီးတယ်လားအဲ့မှာအများကြီးပဲတော့ကျုံမလားတကောင်လုံးလိုက်တကောင်လုံးလိုက်တကောင်လုံးလိုက်အဲ့ဒါကျုံပါတော့နာနာခဏခဏခဏခဏခဏခဏလေးခဏလေးခဏလေးခဏလေးခဏလေးခဏလေးဝဲနော်ဝဲနော်ဝဲနော်အာနောက်ပါ location တော့ကုန်တယ်မပြီးသေးဘူးလားလုံးပြန်ပြီကွာကိုမထွက်လာကျွန်တော်ပြောနေလေတက်လာတယ်တော့တော့ခွာတယ်ဘယ်လိုပြောက်လာတော့အာမကညက်သွားမှာမကမလုံးနဲ့တော့တကယ်ကိုကဲမကောင်းဘူးဗျာဒီနေ့ကတော့တကယ်ပါကွာအရှိတ်ကောင်အေးနဲ့ပြစ်တော့မလို့ပါနောက်ကနေထည့်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ပြီးဝိုင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့နောက်ကမဟုတ်ဘူးထက်လာတာကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပြစ်ခရကျွန်တော်ပဲပြစ်ခရတော့၄ယောက်ရှိတာကျွန်တော်ပဲပြစ်တယ် Oh my god တာကြီးရှော့တယ်ရှော့ပြီဘာမှလုပ်မရအောင်အဲ့လိုဖိနှိုက်ခံရတာရောလုံးမမရအောင်ဒီကားတည်းပါပါခေါ်တာပြီးရင်မီတို့ရဲ့ကောကောပြီးကောပြီးဒရိုးမှာကောပြီးဒရိုးမှာဘရာတဲ့ဒီကောင်လေးကောင်းလိုက်အောင်ဒါလေးစင်တာပြီးတာလေးရေတေဝါပါရှင်တဲ့ကြောက်ပြီးသူကပျော်ပျော်နေတယ်လို့ပဲအမနင်းလက်ပြီးကြောက်ပြီးတေဝါပါရှင်တဲ့အဲ့ဒါသူကပျော်နေတာ Watch out တော်တော်တိုင်းကြော်လို့ရတာဝယ်လို့မရဘူးထိုက်ရကြောက်ပတ်ကြည့်အကောင့်တော့မရအောင်ဗျာ အမှလည်းကားပေါ်ကနေအေးဦးကြီးနဲ့လိုက်ကျုံနေပြီးတော့မယ်မဟုတ်ရနေတာမဟုတ်ငါခိနာငါခိနာတော့တော့ကန်ရုံးမကန်ရုံးမလားဒီစင်နမလေးရပါတယ်โอเคပါချက်တဲ့အောင်မီလာဘေးရေမဆုနဲ့နိုရီမအောင်နေဘူးမအောင်နေဘူးချက်တဲ့မတိုင်းကြီးတင်ဒီကံမပေါ့အော်အော်မဲမဲပရာပရာပရာမရှိသေးတယ်လောက်ပါကန်လို့ရတယ်ပရာတိခဏရရင်အေးနေဘောပရာကန်နေဘောပရာကန်နေဘောပရာ ဘောကြရလို့ကဲပါအပိရိပါတာကြီးကျေးဇူးပါဗျာအဘ Marked a ကောင်း location. ကင်းပြီးတော့သွားမယ်သွားမယ်တနေရာသွားမယ်ဒီညကြီးကမကောင်းမတော်မတော်မ Watch Đâu rồi? out! ဘူး Thank တ you. နေခိုင်းလိုက်တယ်ဘရာမကောင်းတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့နောက်ကကောင်တွေကိုနောက်ကကောင်တွေပြီးပြီလေကျွန်တော်ပုံပစ္စည်းတော်ကောက်ပြီးမှကျွန်တော်ရှေ့ကိုလာတာဟောအဲ့ကောင်ဘာလို့မရတော့ပလိန်ကြီးကိုခေါင်းထောင်ပြီးမတက်ကြီးရဲ့ဘာကအဲ့ရောအဲ့ရောအဲ့ရှာအဲ့ရော rush အေးငါခုနကျွန်တော်ခုနအဲ့လိုပေါ့အကောင်ကို knock knock ပြီးတတ်တော့မှာတော့ကိုကျွန်တော်မနဲ့တိုင်တော့အများကြီးဝိုင်းပြမှာကြောင့်ပေါ့ဗျာသိတာအဲ့ဒါကိုနောက်ကကောင်ဖိနေပါကျွန်တော် Ờ, ờ, Watch out! Watch out! Ooh, no one is told I. Hi, I'm no. Thank you. I shall not he. I'm sure you know the uh, you know the uh, I'm sure. Watch out! Help! Ah, my God, this is my call. Guys, are Help! No matter no, ờ. bra bra, chale bra bra. Bra bra, uji bra bra uji. Nice ဟိုကောင်ပရုံးလိုက်တာအဲ့ဒါအကောင်ဟန်ချာဟန်ချာပြတ်သွားထဲလာထဲလာထဲလာကောင်းလားကောင်းပါကောင်းကြီးကကောင်းကြီးကကောင်းကြီးကမချောလာတာကြီးအော်မချောမမသိလိုက်ဘူးအားကလိုက်ကိုစောင့်နေရဘူးစိတ်ရင်းထုံးရင်ကျွန်တော်ဆွနေတာကြားလိုက်ပြီနော်နှစ်နာရီတော့ခွဲပြီကျွန်တော်လွတ်နေတာရှာလာတော့တော့တော့တော့အာငါတိတ်ကြကြနေရတယ်ကဲကဲကဲကဲဒီဒီကိုကောင်းမှာကဲလို့ရတာဟိုပဲလည်းမကဲဘူး၆သိဖြစ်ရအောင်ပဲအာငါပြပြနေလေသူပဲလေဟာတရားသက်သက်ကြီးသူကချောက်ချောက်လာလိုက်လာချောက်နေ တောင်းဝင်ပါအဲ့ဒါတေးတော့မှာတော်သေးတယ်အတူတစ်စက်နဲ့ခံလိုက်လို့တော့အာတေးတော့မှာလားမတောင်မတောင်ခံလိုက်ကွာဘယ်သူကန်းကန်းခံရဟောတောင်မတောင်ခံလိုက်ဘာဖြစ်ဘူးဘယ်သူကန်းကန်းဟုတ်သူကျွန်တော်ကင်ပြီးအဲ့အတိုင်းပဲတော့ဆိုကျွန်တော်ကင်ပြီးတင်တာကင်ပြီးတင်နေတာအဲ့မတော့သူဖြစ်နေရလေမင်းကပြောတာကင်လိုက်တော့ငါတို့ယူပြောလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မာ sorry อืมนี่ပြောရမှာငါนี่ကင်လိုက်အခေါင်းကင်လိုက်ငါပြောဖြစ်ဝင်ပြောလေငါမသိဘူးညက်ပြီးပါဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗျာ Alright, so the right eight run. Watch out! No, Brian. Come on, come on, come on. အဲမေလေဟောတော့ပြင်နမခေါ်ပေးသေးဘုံကြီးမောင်မင်္ဂလာပါဗျာအေဦးကြီးကလက်ပိတ်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပက်ကြီးရတော့ပဲဗျာကန်ဆိုးတဲ့နေရာတော့ဆိုးတာဘရာကိုပန်းအောင်ဝယ်ပေးလိုက်ပြီဝယ်ပေးရပါကျွန်တော်ဘရာကိုပန်းအောင်ဝယ်ဝယ်ပေးမှရပါတယ်ကျွန်တော်ဘရာကိုပန်းအောင်ဝယ်ပေးမှရဘရာပန်းအောင်မရှိရင်တော့မနေတတ်တော့ဘူးမပျော်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောကယုံနေရမှာမပျော်ဘူးဘရာလောက လောကကြီးမှာဖမ်းအောင် privacy ရောမနေတော့ဘူးဟုတ်လားမကလောကကြီးမှာအပန်းအောင်ဗရာမရှိမနေတော့ဘူးဆိုပါမင်းကပြောလိုက်မင်းပြောလိုက်မင်းကဘာဘီပုံနဲ့ပုံရှင်ရပြီဟာဆိုရကပြောင်းတော့နွားမျိုးနဲ့ဟောက်လမ်းပြနေတယ်နွားမျိုးနဲ့ဟောက်လမ်းပြနေတယ် ဘုံစိန်နဲ့လမ်းပြေးတယ်။တောင်းရပြီနားမှာ Help! ဟာအရင်တော့ပါပြီ။မှန်ပါလားမှန်ပါလား။ဟာငါတော့ပြန်ချားနေရတယ်ပြန်ချားနေရချက်လို့ပေါ့အဲ့ဒီစားကမ်းမစော်ဘူးလားကျွန်တော် Thank you. ခီးကနေမှာကျွန်တော် livid စော်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘုတ်ပြီးနောက်တစ်ဘုတ် iro ကထပ်စော်မယ်နောက်တစ်ဘုတ်ထပ်စော်မယ် iro ကနောက်တစ်ဘုတ်ပြီးတော့ livid သွားပြီမယ်နော်တိုင်းလာပြီကားလာကားလာမကအေးအအအဖေဆက်ပြီးဟိုဒေးလာတော့ရုပ်ပေါက်လုံးနဲ့ကွာဒေးလာရောက် ဒုတ်ပေါက်လုံးနေရ။ထော်တယ်မှာ။ဟော no no မကမင်းမကမင်းတို့ရှူအာအရင်အေး Watch out နဲ့ပြစ်သွားရေတောင်းတော့လက်ပြီးမှာပါကေအောင်ကေအောင်ကေအောင်ကေအောင်ရမ်းမှာကဲလာ မင်းအောင်ပါလေကျွန်တော်နိုင်သေးမင်္ဂလာပါလို့ခေါ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောင်ပြောက်တာကိုရှိုး။ပွဲကြည့်တပါလေးတာကြီးတွေတွေးဖြည့်နေတာ။အဲ့ဒီပွဲကြည့်နေတာနှစ်ပွဲရှိပြီနော်။ကျွန်တော်ပဲပါွား။အာတပေါ်မှာ။ခဏပြီးပါခေါ်ွားရဲ့။ဟုတ်ပါခေါ်။ emoji cry pink bra ထိုင်လာပြီ။ဘိုင်းနေဘိုင်းနေ face like emoji cry up emoji cry up pinky bra cry up pinky bra အဲ့တော့ဝါရ။ emoji pinky bra လို့ခြေထဲပါလားမကားရအောင်မင်းကဟိုက UC ငါ့အောင်ထည့်ပြီးပဲရအောင်မကား emoji pinky bra ။ ဒီစ9000ရမကမကအောက်ကနေနောက်နေကောင်နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဗလားထပ်ပြီးထပ်ပြီးမကအကောင်မှာမပြည့်ပြည့်မကတော့မပြည့်ပြည့်မကတော့ပြည့်နေပါဗလားဗလားတော့ဗလားတော့ဗလားလို့ပဲခေါ်ရတော့တော့ကောင်တော့ဗလားလို့ခေါ်မှာတော့ပျော်တာဒီလိုတဲ့နဲ့ခေါ်တော့မပျော်ဘူးအမိုဂျီဗလားအော်ပေးတာကြီးအပွားဟုတ်ဘူးပေရူဝန်ကြီးပြောတာ ဟောဟောကြီးလေးကြီးလေးကြီးစိမ်းလေးကြီးတာကြီးစိမ်းလေးကြီး Help! ဟောနိမလေးဟောဟောဒီကလာဒီကောင်းဒီကလာဒီကောင်းဒီကလာဟုတ်ပြီဒီမှာကဲကဲကဲကဲကြီးစိမ်းကြီးတာကြီးစိမ်းကြီးတာကြီးစိမ်းကြီးစိမ်းလေးနည်းနည်းနည်းနည်း Nice အေးဦးကြီးလာပြန်အေးနဲ့ကောင်အေးနဲ့အေးနဲ့တော့အေးပါမသိဘူးတော့ဒါပေမဲ့သူဒါပေမဲ့သူဟဲ့မတော့ဆိုပြီးတော့လာလာရတာစပေါ်စမုန်ကြီးနေဟိုမှာကြောက်တော့မှာကြောက်တော့မှာတကောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောက်တော့မှာတကောင်ဒီဘက်ကြောက်တော့မှာဒီဘက်ကြောက်တော့လား ကောင်းပြီးဆောင်းပြီးနေတယ်ကောင်လိုက်ကြနေရကွာကားနဲ့တိုက်လာပြီမြို့စီမမြို့စီမကားနဲ့တိုက်လာပြီတာကြီးဒီနေ့ကမကောင်းဘူးကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်စော်တာပဲဘာသာကြီးစော်တာပဲကိုင်းရလိုက်စော်တာပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဲပါပါဘယ်မှမပေါ့ကျွန်တော်ပဲပါနောက်ပဲရှိမကားရကောင်လို့ပြီးတယ်မှာမကားမဆိုင်ပါဓမ္မကြီးလို့ပြီးတော့ပြလိုက်လေကွာဘရာ ပေးမယ်ခဏလေးမကမေးတကောင်တော့တကောင်တော့မပေးမင်းကဘရာစီယာမဝယ်မပေးဘူးနော်အပိုင်းအောင်ပြောပြပြီနေဒါပဲအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောလို့ဝယ်ပြကျင်းဗရာလိုချင်တော့တော့ပြတာအာချီမကမကဗရာဗရာဝချင်တော့ဗရာစီယာပါကဲမကဲမအမကဲမလေးပို့လူပြကြတော့ချီစွေးထားပါမယ်ချီစွေးချီစွေးပြီးနေပြီပြီးနေပြီမိုးသောက်တော့မေ့နေသေးနေမိုးသောက်တော့အဲ့ပြပြန်ပါချက်ပဲချက် ああ、って言わいわ。ああ、ここはここだわ。まあ、ここに、ここに。あ。うん。Watch out! အဲ့အလုံးနဲ့ဒီဝင်းလေးပူကြရအောင်။ရမှာကြောက်လိုက်။ Oh my god ။ဒီချိန်မှာပဲရှိရအောင်။ Watch out ။ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကြံမယ်။ရဲကောင်လားမိုင်းကောင်လား။ Sao sao ao掉的，ao掉的，ao掉的，ao掉的。ao mà ao mà ao mà ao mà. Thằng nó con muốn mà nó con muốn vào trong ấy à. Ê. Ai đi cũng chết. Nó ông mà coi, nó con mấy con ông mà mà ông mày à. Review và về. တိုက်ခိုက်တယ်ဗျာပြောပါလေမဆရနံပန်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကြည့်ပါအောင်ရှင်ကောင်းဖို့ထောက်ထားမယ် Thank you oh, chicken, what chicken oh! No, I go ăn No, Nice, coi. Có like đi, I sao mới chịu coi. Nice, ăn coi nhá, coi nè nó rơi vào đấy à. Dạ coi nè nó rơi vào đấy à. Coi hôm nay là chicken, chicken.